बीटीएस लाइव वीरपुरा रे माइले दणी है रूडो दरबार ने सुखिया करे अटे आवे कई नरना अरे तोड़िया खमके बावड़ जो मेला मा Thank you. Thank you.